sakamakon zaɓe a garin Kano ya fara fitowa a inda a wani bangaren abba gida gida yake rinjaya sannan a wani bangaren kuma Nasiru Yusuf Gawuna ke rinjaya kafin na fara nuna muku sakamakon jam'iyyar apc na zargin jam'iyyar nnpp da sakar sakamakon karya a social media da haka suna kira ga mabiya su da kada su kuskura su yarda da wani sakamako in je ba daga ayyana keke ba A gadin Jawad, Madobi Local Government jam'iyyar NNPP na jagorancin APC da ƙuri'a 1,991 sannan APC da 627. A sararin Gezawa kuwa kamar da Hunkwasiya Reporters suka saka, NNP ta, NNP ta wuce APC da ƙuri'a 456. Haka zalika a unguwar Albaswad, NNP ta wuce APC da ƙuri'a 2,171. A wad ɗin Gaya Gudu kuwa, APC ta jagoranci NNPP da ƙuri'a 245. Still dai a wani ward a gaya APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 187. A kaba local government APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 256. amma mahaukaci ward NNPP APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 55 sannan NNP tana da 47 su da yan kwasiya sun ce ba wai shaci faɗi suka suka faɗi nambobi ba bi suka yi ward ward gama da takaddun nan kuna ganin da stamp din ana kai suka faɗo nambobin su amma fa kada ku manta da cewa wannan fa ward ward ne ba wai local government din bane baki daya kuma sannan ba ainihin ta fito ta faɗi wannan sakamakon da bakin ta ba amma dai abin da na sani shine a duka sakamakon da nake gani abba gida gida ne da kuma gawuna suke jagoranta Allah ya bamu nagari Allah samu dace a halin yanzu tazara tsakanin abba gida gida da kuma nasiru su gawuna ƙuri'a dubu a da bakwai ne shi ko salu tanko ya kase tun kafin inec ta fara faɗan sakamako ya fito ya ce ya karbi kaddara a gezawa local government apc tana dubu goma nnpp tana dubu ga kuma sauran kuna gani da ku a gabasawa nnpp tana dubu goma sha apc tana dubu goma sha bakwai

rogo nlp dubu goma sha takwas apc dubu goma sha ɗaya a ranar npp dubu goma sha hudu apc dubu goma sha biyar a halin yanzu dai magana da nake gaya mu ga iya kaloka gwamnati da suka zama redi a wajen inec za a iya faɗa su kun ga duka a cikin su babu cikin tsakiyar kano babu su nasarawa su kmc su tarauni kuma kenan waɗannan lokacin gwamnati da aka lissafa ba su ci a ce an fara celebration don su ba kuma sannan wani abu da na fuskanta a wannan sakamakon tun da NNPP ne suka lissafo shi ba su lissafo inda APC ta jagorance su ba duk kusa inda suka jagoranta suke lissafowa da haka less watch a karamar hukumar Ungwaggo APC tana hudu, NPP tana talatin, wannan sakamakon da nake faɗo muku tabbatacce ne daga INEC a Albasu APC na shida, NPP na tara. a munjibir, APC na da ƙuri'a shida, NPP na da ƙuri'a bakwai. a Tsanyawa APC na jagorantar NPP da ƙuri'a takwas, sannan NPP na da ƙuri'a shida. a ƙaraye APC na da ƙuri'a 14,000 nnpp na da ƙuri'a 15,000 A wudil, APC na da kuri'a dubu ashirin, NNPP na da kuri'a dubu ashirin da ɗaya. A Bunci APC na da kuri'a dubu goma sha uku, NNPP na da kuri'a dubu goma. A Makoɗa APC na da kuri'a dubu goma sha biyar, NNPP na da kuri'a dubu goma sha uku. A Rogo kuwa APC na da kuri'a dubu goma sha ɗaya, NNPP na da kuri'a dubu goma sha takwas. A Rano APC na da kuri'a dubu goma sha bakwai, NNPP na da kuri'a dubu goma sha takwas. To abin tambaya anan shine, tun a tsakanin Gano da kuma Abba Gida Gida wane ne kuke ganin zai kawo Kano? Kada ku manta har yanzu ba a faɗi jigajigen lokacin government da ke tsakiyar Kano ba. Allah ya ba mu nagar Allah samu dace a jihar Katsina kuwa duk kwararda na dab da ya yi nasara domin kuwa a halin yanzu kusan shi ne a gaba a kusan duka lokacin ɗin da INEC ta faɗa a daura APC tana da dubu ashirin da shida PDP tana da dubu goma a funtuwa APC tana da dubu talatin da ɗaya PDP tana da dubu goma sha tara a safana APC tana da dubu goma sha biyar PDP tana da dubu goma Amani APC tana dubu ashirin da shida, PDP tana dubu goma sha shida. A Kusada, da! tana dubu goma sha uku, PDP tana dubu goma sha ɗaya. A Zango kuwa, APC dubu goma sha tara, PDP tana dubu goma. A Mai Aduwa, APC dubu ashirin da takwas, PDP tana dubu goma sha ɗaya. A Bindawa, APC dubu ashirin da takwas, PDP tana dubu goma sha biyu. A Dutse, APC dubu goma sha biyar, PDP tana dubu takwas. A ɗan dume! tana dubu ashirin da uku, PDP tana dubu goma sha hudu. A ɓaure, APC dubu talatin da biyu, PDP tana dubu goma sha bakwai. a ɓata garawa ko ba ta garawa apc tana dubu ashirin da shida pdp tana dubu goma sha uku a ƙaramar hukumar ingawa apc tana dubu ashirin da biyu ne ko ba su mistake suka yi owo sannan apc pdp tana dubu goma sha biyu a takaice dai masu hasashe ma sun ce ko an faɗi sakamakon sun local government ɗin ko ba a faɗa ba duk kwarɗe shine zai kawo katsina to abin tambaya anan shine shin idan mun taya shi murna a halin yanzu mun ga ko kuma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da A garin Kaduna kuwa a halin yanzu babban dabi ne tsakanin Ashir Isa da kuma Obasani. Domin kuwa kankan kan ake tsakanin PDP da kuma APC. A makarfi local government APC na dubu ashirin da biyar, PDP na dubu ashirin da shida amma hunga bambancin kaɗan ne. A ika local government ma haka APC na da dubu ashirin da tara sannan PDP na dubu ashirin da takwas hunga bambancin. Jaba local government kuwa APC na dubu bakwai sannan PDP na dubu goma sha hudu. Sanga local government APC na da dubu goma sha biyu sannan PDP na dubu goma sha uku. giwa local government apc na da dubu talatin sannan pdp na da dubu ashirin da takwas Ƙaura local government apc na da dubu bakwai sannan pdp na da dubu goma sha biyar sannan kuma akwai takamakon da na gaina yawon da ake cewa pdp ta wuce apc da kuri'a dubu ɗari uku da sha hudu wanda ba daga inec bane ba ba zan iya tabbatar da shi ba haka zalika akwai ɗaya sakamakon da ke yawo da ke cewa apc ta fi bdp da kuri'a dubu ɗari biyar da sittin da shida wanda bambanci fi dubu uku ba shi ma kusan ba daga inec bane ba na haka ba zan iya cewa gaskiya bane a takaice dai mu jira da kaɗan kaɗan INEC suna faɗa mu tabbatar da gaskiyar zance Allah ya za a wani mafi alheri Allah ya samu a garin Maiduguri kuwa an kama wasu mutane a kan kamera suna dangwala zaɓe a bayan fage ba a bisa ka'ida ba kamar da rahoto yake yawo yan ta'adda sun zo sun tarwatsa wajen su kuma bacin tarwatsa sai mutanen suka suka samu waje suka fama dinga dangwala suna rufe akwati kai a Benin kuwa suna cikin lissafin kuri'a wani ya zo ya wabce kuri'a ya gudu ya basu a wajen suna faman ihu kun gani a wani bangaren kuma 'yan ta'adda sun kona kayan mazaɓen da kowa sun tarwatsa kowa da kowa a wani mazaɓar kuma kafin a zaɓen suka fara buɗe ballot paper suna ganin da cewa duk an daddangwale ballot paper ma'ana ko da sun zaɓi jam'iyyar ba wacce aka dangwala ba to fa an zama invalid kenan A cikin daren jiya kuwa, 'yan sanda sun ci nasarar kama MD na wata board a Kano bacin da aka ake zargin sa shi da wata gare walle da abubuwan zaɓe ma'ana da karya dokokin zaɓe. Har yanzu dai ban tabbatar da laifin da ya ba amma dai an yi arrestin din shi jiya. A wani bangaren kuma an kama wasu na sata akwatin zaɓe a kan mashin kun gani. A takaice dai a wannan mafin za ku iya ruwan da aka ce ana zargin an yi tashi hankali da kuma maguɗi da kuma hada-hadar zaɓe. alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu ina muku fatan alkhairi da fatan dukan kuna cikin koshin lafiya to alhamdulillah alhamdulillah na fito ne zan yi wannan bidiyo din saboda in kwantar wa yan uwana abokan arziki da sauran waɗanda aka san juna dai ake mutunci da su da kuma sauran abokanan sana'ata hankali shine na fito domin yi wannan bidiyo din saboda sakamakon bidiyo da aka kalla a wajen a wajen zabi ana ta hantara ta ana mun abubuwa suke tunanin cewa ma Allah ma Allah ma ya sa na fita lafiya sakamakon wannan hargitsi da suka gani suna tunanin kila ko amma wani abu ko wani abu alhamdulillah wallahi ko kwarzani ko kusa da jiki na babu wanda ya zo waɗanda za ku ga a suna jana suna ture suna kaza kaza har na fita ne na ce na haƙura ba zan yi zaben ba masoya na suka jawo ni ta ƙarfi suka ce ba zan fita ba sai na yi zaɓe tunda na zo babu wanda zai hana ni yi zaɓe suka jawo ni suka zo suka saka ni a cikin layin mata matan ma suka kama hannuna suka jawo ni cikin su suka ce in zo in yi zaɓe na to da dare na lura hayaniya ta yi yawa a wajen saboda kar in zama silar tashin hankali a wajen sai na ce musu su yi haƙuri in dai danni ni suke karewa dan ni suke su kyale ni kawai in zo in tafi gida na haƙura na haƙura na kama hanya na juya na tafi gida bayan na tafi gida zuwa dan wani lokaci da aka cewa mutane sun ragu a wajen na sake shiryawa dai masoya na suna ta kira suna cewa ai in fito ga suna a wajen in zo babu abin da zai faru insha Allah in zo in zabe na suna tare da ni to alhamdulillah babu abin da zan ce wa masoyana da suka kare ni a wannan wajen sai dai musu fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi musamman mata da suke wannan wajen gaba ɗaya matan da suke wannan wajen Allah ya yi yawa da su ban ji mutum ɗaya wanda ya ce a'a ba ma yi ko kuma a'a ba za ta yi zaɓe ba ko kuma wani abu dukansu sun nuna cewar ni ɗin mace ce 'yar uwarsu. sun nuna min kara sosai sun nuna cewar su mata ne masu kishin mata yan uwansu to alhamdulillah babu abin da zan cewa Allah sai godiya an hana ni yin zabe kuma cikin hukuncin ubangiji Allah ya rubuta cewar zan je in yi zabe yau din nan a mazabar da nake zabe kuma na je nayi alhamdulillah na fita lafiya duk wannan hayanin da za ku ga an yi a bidiyo din babu wanda ya taba lafiyar jikina wallahi ko kusa da ni masu cewa a dake ni ko ai wani abu ko kusa da ni ba a bar su sun zo ba saboda duk wanda za ku kalla a kewaye da ni suna jana ko suna tura ni masoyana ne suna min haka ne saboda kada waɗanda suke cewa a dake ni ko wani abu masu zo kusa da ni har na fita na ce na suka ce ina ba zai ki ba sai kin zo kin yi zabe na da ni zabe zaɓe na cikin kwanciyar hankali alhamdulillah na yi zaɓe lafiya na fita lafiya ina godiya ga ubangiji da ya tsare ni kuma ya bani ikon da na yi zaɓe sannan kuma ina godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka min suka kalli cewar har na yi nasarar yin zaɓe na gode babu abin da zan ce muku sai ne in ce Allah ya saka muku da alkhairi na gode wannan abin da ya faru na san cewar shiri ne da daga ubangiji babu wanda ya isa ya hana wani zaman lafiya ko kuma ya isa ya hana wani kwanciyar hankali sai abin da ubangiji ya hukunta masa saboda haka alhamdulillah na gode wa Allah da kariyar da ya bani babu wanda ya kare ni sai ubangiji da taimakon ubangiji da taimakon ku ina godiya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ubangiji ya tsare ku ya tsare muku dukkan iyalanku a duk inda kuke Allah ya tsare mutuncin ku a duk inda za ku shiga duk wani abu da zai zama tozarci a gare ku Allah ubangiji ya kare ku daga shi na gode Allah ubangiji ya saka da alkhairi sai da safon ku nasara yardar Allah